不想，那就吃一尝口。 掉，里面才是我们通常吃的零食。老板，try 看口。哇，就是了。嗯？还有水分的呢？味道呢？还尝一个。皮，这个不是皮吧？嗯，还有一层皮。 这个好多工，被在闭鬼了？口感是这样。嗯？好特别的口感，好像吃马蹄味道，味道像马蹄，口感不懂怎么形容？你要吃，你自己看一下，好吃。 有水分的嘞，很脆。嗯，看，我这么做歪了葡萄酱，我们的迪波圭是比较大啊。嗯，啊丁哦，这可能是哦哦海贝比丁呃外 h i t e grape and d 闻的话，味道是蛮清香的，好酸啊。 不懂是不是因为吃了这个，再吃这个就会好酸。你刚，才你刚才有吃吗？我吃蒂蒂的时候是 OK 的，酸甜的。嗯，现在只有酸梅。嗯，红枣是甜的。好像很脆一样，像马蹄一样看起来。能吃啊哥。嗯。那个皮有清香味啊。哪皮？马皮。是。有 pear 的那个清香味，很不啊，我觉得。 吃。嗯，还是葡萄好吃。继续。甜。啊！它不是很十天的那种吗？这个味道好，再吃。嗯。我觉得真的必须买这个，那三个里面一定要买这个葡萄。如果只是甜的，因为吃腻。嗯，对。而且我吃那个。 口东肯利人，嗯，还是很偏吧，它他不会，他肥会太辛苦了，嗯，只是口东肯利有味道，真的是肯的味道，是吧？吃，多吃多就会腻。不错哎，它不会太软烂在里面，它有脆度的，它皮很，很薄。它的皮是咬下去是有脆吧？然后它不会，咬不断，变成渣这样咬不吞，跟咬在牙齿。嗯，它不会，它是好像少得变成，变成了很脆。 好吃哎！我刚才吃到最后一粒是好甜的，有摩斯卡的味道。馒头柚子，它是台湾的馒头柚子，像馒头啦，对不对？小小点，还没有熟啊，还没熟，等它们吃了才可以吃，才可以吃了吧？不好吃，然后变走，更黄，能更重。它在缩水啊。然后更甜，它变更少点，你会变更甜，更 juicy。 这个 International Rockmelon 来自印尼，它是一棵树，一棵树只结一粒果，一粒果，所以它的全全部精华都在这个它养果里。嗯，有蜜梨、金桔和酸碱。 三香来拌面或做蘸酱，这个是高级香醋。听说鼎泰丰是用这个，还有千岁腐乳配粥吃，看起来不错，不辣的。纯手工沙茶酱，听说台湾人都很喜欢用沙茶酱做蘸酱，吃火锅用的。 about me so we're gonna head into the water uh, when we turn off the heat this is a uh, Korean pumpkin or they call it an uh, incubator you, know, you don't need to cook this for too long else it will disintegrate much onion giving a sharp contrast to the soup put the chicken into cold water and bring it to boil once the water is boiled close the lid and simmer for about 7 minutes before adding in the rest of the vegetables bite-sized chicken. steamed fish, golden pomfret, teochew star with sour plum, ginger shredded, tomato wedges, as well as a cubed tofu. I have uh, mustard green, stir fried just uh, with chicken stock, and hotel chips. want to find this in the supermarket, so when I have a chance, so I will buy this. We like to eat porridge with uh, the usual preserved duck egg, fermented pickled non-spicy version, pickled lettuce, and also preserved olive leaves. 48 It's greenish light in color I can finish this whole bottle so we am gonna have it pickle lenses. 喜欢这个草莓，哇，好像很难找到好吃的草莓。但是草莓根本不是人吃的，哇，好酸啊！ <laughs>